армысыздар мен режиссер еркін рақшев алматы қаласы бостандық ауданы 14-ші сайлау округінен қалалық мәслихатқа үміткер ретінде түсіп жатырмын мен депутат болсам сіздердің талап тілектеріңізді билікке жеткізіп соның орындалуына ықпал ететін боламын сол үшін туындаған проблемалар жайлы сұрақтарыңыз оны шешудің жолдары туралы ұсыныс пікірлеріңіз болса менің WhatsApp нөміріме хабарласып жазыңыздар. Президенттік жаңа Қазақстан құрамыз, халықтың талабын орындайтын мемлекет боламыз деген рас болса, сіздердің талап тілектеріңізге құлақ ассын. Халықтың күші бірлікте, біз біріксе, әкімнен бастап президентке дейін халықтың қызметшісі екенін мойындатамыз. Айтқанымызды орындатамыз. Өзім жайлы қысқаша айтатын болсам, мен жаралы сезім жетімдер астанаға көктем кеш келеді қыз әйгерім тағы басқа көптеген кинолар түсірдім балташ тұрсынбаев ағамыздың бастамасымен ел мен жер деген қозғалыс ашып жерімізді қытайға шет елдерге сатқызбау үшін күрестік қаңтарда тәуелсіз комиссия құрып жазықсыз қамалған жүздеген адамдардың түрмеден босап шығуына көмектестік жапондар халықтың бір біріне қамқор болып көмектесіп жүргені ауызбіршілігі мықты елдің негізін қалайды дейді сондықтан біз де бір бірімізге жанашыр болып қиналған жандарға қол ұшын созып жүрсек ауызбіршілігіміз берік рухымыз мықты болады сонда ғана біз көздеген мақсатымызға жете аламыз біздің басты мақсатымыз дені сау рухы мықты ұлт қалыптастырып өркениетті дамыған ел болу осы біздің ұлттық идеология болу керек ол үшін алдымен әділеттілік пен заң үстемдік құру қажет ал енді алды бағдарламама келетін болсақ тағы да айтамын бастысы халықтың ұсыныстары мен талап тілектерін билікке жеткізіп соның орындалуына ықпал ететін боламын билік ел мен жер партиясын түрлі сылтау айтып тіркемеген сияқты мені де сайлаудан өткізбеуге тырысатыны анық бірақ аққа құдай жақ демекші біздің ниетіміз ақ ең бастысы біз біріксек алмайтын қамал шешілмейтін проблема болмайды мені қолдасаңыздар мен мәслихатқа сайланатын болсам менің даусым мәжілістен естілетін болады